你对我没感觉，给了你号码怎么还不来爱点？Ring a ring a ring ring a ring a ring，会不会是你要上机现才等接？心跳的声音蹦忙的音，怕你仍未听，赶快按下通话键，拉长耳朵提高警觉，神经细胞全面戒备，你的电话绝不漏接。Ring a ring a ring，爱的和弦铃网。 或是往南，约定再考虑通话费。体温依然烧到沸点，我不怕熬夜，关难也卷烟。来电 again，接到你的来电，我会到黑夜。听到你的声音，我就 OK OK。我全忘了坚持到底怎么演，可是兴奋很难收敛。反复看手机好几遍，就担心。 Ring a Ring Ring a Ring a Ring，会不会是你要响几声才能接？心跳的声音，梦梦中的音，怕你声为音，赶快按下通话键。哎，又挂了。拉长耳朵，提高警觉，神经细胞全面戒备。你的电话绝不漏接，Ring a Ring a Ring，爱的和很犀利。跟随总是浪费时间，口渴也要声音。 和神灵的静音，心跳声音开始震动我的神经。反正你是否在等待，我已经在这边期待。Ring a ring a ring，希望听到你说 hi。 惊觉神经细胞全面戒备，你的电话绝不漏接，ring a ring a ring，爱的和弦铃耶。管他往外或是往内，月底再考虑通话费。体温已燃烧到沸点，我不熬夜，管它黑夜深夜。拉长耳朵，提高警觉，神经细胞全面。 绝不喊累。